Только ты и я не умеем говорить пока Постоянно прям себе, левый номер на тебе Эта девочка на мне, снова я уже тебе Скоро я уйду, а завтра новую найду Постоянная тоска, снова я люблю тебя Новую нашел, снова бросил и ушел, ушел. Я, я, я наболеваю мысль снова бросил и ушел Не волнуйся за меня na na